lazım. Bu nədir? Bu da nə? O mən sənə deyirəm, mən mən. Hər üstünə yazır ki, ay kissin. Lüblə toji. Biz bir-birinə həqiqət tapatırıq. Zəhr mənə qalsın. İngilis dili bilən mən. Annem boş gedir sənə. Zəhriməsiz. Sivor rəsməsi rapıdır. Bu nədir? Məncə deyil, evlənmək istəmir. Başı sən dünyada olmalı bir qərar.